М2 Бредлі це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих у військ армії США. На озброєння надійшла в 1981 році після довготривалих випробувань, що тривали з 1964 року. Бойова машина отримала власну назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. Щоб не пропускати нові огляди озброєнь, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. А ще залишіть будь-який коментар. Продовжуємо. М2 Бредлі це фактично легкий танк, призначений для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки їх період та після спішування. Цих машин виготовлено більш ніж. 6700 штук. Вони створені для протистояння армії ще СРСР, і зараз Російська Федерація використовує фактично ту саму техніку. На її базі створена бойова розвідувальна машина М3 Бредлі. Н2 Бредлі має традиційно для більшості машин цього класу компонування з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення, яке зміщено до правого борту, а ліворуч знаходиться робоче місце механіка водія. Кришка його люка відкидається назад, і на марші може фіксуватися в піднятому положенні. Огляд вперед і ліворуч забезпечують 4 призмові оглядові блоки, а передній може змінюватися приладом нічного бачення. В середній частині корпусу встановлено двомісну башту, трохи зміщену до правого борту. У ній ліворуч розташоване робоче місце навідника, а праворуч командира. Для обох Передбачені люки з кришками, що відкидуються назад, причому кришки люка командира встановлені на спеціальній рамці і може підійматися вгору для поліпшення огляду. По периметру командирського люка встановлено 7 призмових оглядових блоків. По периметру люка навідника 3. Башта має підвісний подих, а бойове відділення відгорожено від десантного перегородкою з проходом. Десант у складі 6 осіб розташований таким чином, коли двоє знаходяться біля лівого борту за місцем механіка водія, двоє біля правого борту за баштою, а двоє біля кормової апарелі. У звичайних умовах посадка та висадка здійснюється через двері в апарелі ліворуч. У даху десантного відділення є люк з кришкою, який відкладається назад. Корпуси башта Бредлі зварені з листового алюмінієвого сплаву, легіровано марганцем, хромом, магнієм та цинком. Спереду та по бортах застосований сендвіч зі сталевим екраном 3,32 мм, плюс динамічний захист. Це в комплексі забезпечує достатній захист проти снарядів малокаліберних гармат. Дно машини для захисту від мін посилено також сталевим листом. Кудову частину до опорних кутків прикривають броньовані екрани, ніжні частина яких для полегшення технічного обслуговування відкидається на петлях вгору. Основу комплексу озброєння БМП становить 25-мм автоматична гармата М242 із зовнішнім приводом автоматики та двостороннім живленням, що забезпечує швидкий перехід з одного типу боєприпасів на інший. Такі ж гармати встановлюються і на надводних судах і використовуються військово-морськими силами США. Передбачено три штатні режими ведення вогню одиночними пострілами або чергами з темпом стрільби 100 та 200 пострілів в хвилину. Максимальна технічна скорострільність гармати 500 пострілів в хвилину. Гарматний бронебійний підкаліберний снаряд пострілу М791 при масі 137 грам має початкову швидкість 1335 метрів в секунду і на дистанції 1000 метрів пробиває гомогенну сталеву броню товщиною 66 мм, а на дальності 2500 метрів здатен пробити броню російської БМП-1, БМП-2, які є основними в армії Російської Федерації, та навіть БМП-3, не говорячи вже про всілякі БТРи аж до 82А. З лівого боку башти знаходиться двозарядна Пускова установка противотанковая реактивна БГМ-71 ТОВ. Закрита броньованим кожухом. У походному положенні вона притиснута до борту і прикрита спереду броні щитком. У бойовому піднімається електроприводом в горизонтальне положення. Кут вертикального наведення пускової установки від 20 до 30 градусів. Перезаряджання здійснюється через верхній люк десантного відділення. В Україні будуть бойові машини у версії М2А2 ОДС. Це модернізована машина М2. Модернізація включає в собі бойову інформаційно керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними спутниками та всіми підрозділами, що мають аналогічні пристрої. БМП також отримали лазерний далекомір з дальністю дії до 10 км. Крім того, Бойові машини оснащені тактично навігаційною системою з приймачем GPS. М2А2 ОДС має встановлену цифрову систему орієнтування ДЦС. На місці механіка водія встановлено тепловізор. Захист БМП удосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від противотанково ракетного комплексу. Крім того, у цій комплектації змінена організацію простору в десантному відділенні. Замість індивідуальних крісел там встановили дві лави на три сидіння кожна. Досвід показав, що це дозволяє десанту швидше залишати БМП. Тактико-технічні дані цієї машини включають в себе екіпаж три людини, командир, навідник, механік водій. Десант 6 осіб, тип броні М2А1. Багатошарова рознесена броня, сталеві екрани плюс алюмінієва броня корпусу. Калібр гармати 25 мм. Марка М242 Бушмастер. Довжина ствола 81 калібр. Кулемети 1,762 мм М240С. Боєкомплект 2200 патронів. Інше озброєння. Два ПТРК ТОВ М2 потужність двигуна 500 кінських сил, швидкість по шосе 66 км на годину, запас ходу 490 км. Бойові машини піхоти Бредлі легко інтегруються у наявні структури механізаційних бригад ЗСУ. Це дійсно зброя української перемоги.